Thank you. Kurwa, czy ten delfin mi nie daje boosta przypadkiem, ty chuju jebany Nie wiem, zajebie go. On mi ciągle kurwa skwierczał. Kwierczą, mygi. Tą łódkę na nową trzeba ustawić. Dzięki za rybę frajerko.